Сейчас уже снимает. Да, да, снимает. Рахман вот, вот меня друг. честь еще, чест, отдавайте, вот, вот. <laughs> От Киргизстана привет. Привет, Польша, от Киргизстана. Вы что хотели найти, вот, Мишу, обещали, друг мой. Не, вы, он, не хотят. Он как не хотят? Миша? Я, моя могу, я сам найду, Я могу сам. Ну. Ну, ну, вот ахсакал хочет еще баран срезать тебе а? Хажа, салам, рахмат, молодец. Э, енді, а, ну, это же уважение, когда люди из Польши приходят, да, надо уважать. Бишкек, сколько дней было? месяц? Месяц? Миша, ты пока кушай, вот я тебе помогу, чуть-чуть сниму, а, снимку. Оригинальный, оригинальный киргизский шашлык с базару. Да, вот Аксакала за э, звонят, жена. Пусть... Biz приходит. Айла. Амин. Аллах барака берса, Аллах акбар. Счастливо пути, да? Когда вот летом, летом, лет, летом еще приезжаю, у него бассейн хороший. Бассейн? Да, да. Это на... қана бұяққа қарап қоясыздар ен жақта ана немеңді алып қой баклажкаңды мәйіттерді толтырып қойған Sie Ya abgegessen? Ja, abgegessen. Bunlar. Neme de. Bunlar turizm palas. Başkana başkana açıp çakasan. Bravo. Çocuk aldınız, almalarınız, good. Yaxshi bo'lib o'tadi. Qayerdan ekan? Bu Polshadan ekan. Polshadan. Polshadan e, kino mana shunday nimalar tushirib. Tashrif. Ama asıl kıyma, bunu Keng cho'g'ini cho'g'ini olmangiz sotib qo'ying endi sizlar qarindoshim sen ham bu yoqqa qarab qo'y endi екі жүзден береді Как, так Нормально снимали? О, молодцы, ребята. Почаще приходите. Будьте наши любимые гости. Жүз керек. Yaxşı сынап gibi бериш керек. Спасибо. 100 сом. Спасибо вам. я думаю, спасибо вам большое boshim og'rib qo'ydi dada ellik сом so'm meni haligi men просто boshim оны